екінші жағынан алғанда ақпарат құралдарының алдында өзіміздің пікірімізді көзқарасымызды алдағы жасайтын әрекеттерімізді ашық түрде жария түрде мәлім ету біз ең алдыменен 19 наурыз 2023 жылы өткен қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихаттарының сайлауына баға беруіміз керек құқықтық жағынан саяси тұрғыдан тіпті адамгершілік жағынан да бұл сайлау елдің мемлекеттің болашағы үшін өте маңызды сайлау еді бұл сайлауға көпшілік үміт артты сеніммен қарады өзгерістің бастауы осы сайлаудан болуы керек бұл сайлау адал таза өтсе биліктің ауыспалылығы эволюциялық жолмен дамуы жүзеге асатын шығар деген үміт болды сол үміт ақталды ма жоқ ақталған жоқ па жоқ оның бәрін ә, халық ә, куә халықтың өзінің айтатын сөзі бар әрине бұл сайлауды дұрыс өтті әділ өтті жақсы өтті керемет болды деп сандарын шапалақтап алақандарын соғып жатқандар да бар олардың кімдер екенін тағы білесіздер біз міне осының әрқайсысына жіктеп жүрттеп нақтыла бағасын беруіміз керек және бұл сайлауға біз қазіргі осында жиналғандар меніңше жүз пайыз бұл әділетсіз сайлау бұл таза өтпеген лас сайлау сайқымаза бұл халықты алдау азаматтардың құқығын аяққа таптау қорлау сондықтан да мұндай сайлаудың қорытындысын біз мойындамаймыз бұл сайлауды өтті деп есептеуге болмайды қайтадан сайлау өткізілсін деген осындай бір пікірлер басымдылық алып отыр меніңше осында жиналған адамдардың бәрі осындай көзқараста болар егер бұл көзқарасты пікірді қолдамайтын адамдар болса ол адамдарды да тыңдауға біз дайынбыз қалайда біз бүгінгі осы жиналу жиналған сәтімізде нақты бағасын берейік содан соған сәйкес қойылатын талаптар ең алдыменен осы жиынның алдында біз Дума мұхаммед кәрімнің 12-ші сайлау округі бойынша депутаттыққа мәжіліске кандидат болып түскен әріптесіміз журналист шыншыл турашыл билікті сынап жүрген азамат қазақстан республикасының азаматы қамауға алынды қазір ол оқшауланып түрмеде отыр осыған байланысты біз өзіміздің талабымызды айтуымыз керек айтуымыз керек жеке мен өз басым бұл қамау оны соттау мүлдем заңсыз конституциялық құқығын шектеу ең алдыменен ол депутаттыққа кандидат ретінде құқы бұзылып отыр одан кейін журналист ретінде құқы бұзылып отыр оны қамағандығының себебі ақпарат тарату мүмкіндігі мол журналист болатын бірнеше жүздеген мың көрермені бар тыңдаушысы бар оны содан айыру екінші жағынан алғанда мына лас сайлауға наразылық білдірген қалың топтың бетін қайтару бас көтергенімізді шертіңнен осылай қамаймыз тырп етпей отырыңдар деген биліктің жасаған сиесі енді мен қателессем осы жерде айтарсыздар біз думан мұхаммедкәрімді дереу босатуды бүгінгі жиында талап етуіміз керек одан кейінгі мәселе осы сайлаудың дұрыс өткендігі өтпегендігі негізінен алғанда қазақстандағы бір басшы бар президент деген сол президенттің жауапкершілігіндегі нәрсе президент білмей қапты, президент олай істеп кетті президент сайлау таза өтеді деген еді ғой деген алдамшы сезім болмауы керек азаматтардың конституциялық құқығының кепілдігі ретінде президент қасым жомарт тоқаев кемелұлы сол міндетін атқара алды ма атқара алған жоқ па сондықтан ол, ол адамның тікелей өзіне бүгінгі жиналған көпшіліктің атынан талап қоюымыз керек ол талап қазіргі ұсыныс түрінде бірінші сайлау заң бұзушылықтармен өтті өрескел заң бұзушылықпен өтті және жаппай заң бұзушылықпен өтті солай ғой дейміз бір жерде екі жерде ғана емес мінекей осыны атап көрсете отырып президентке қайтадан сайлау өткізу талабын қоюымыз керек талқылайтын мәселеміздің біреуі осы екінші әрбір кандидат мәжілістің болсын мәслихаттың болсын ол сайлауға келіспеген нәтижесіне келіспеген жағдайда заң бұзушылықтарға байланысты қолдарында құжаттар дәлелдер болғандықтан сотқа жүгіну керек сотқа бірлесіп не болмаса жеке түрде шағым беру керек оның мерзімі де қалды. содан кейін прокуратура заңдылықтың сақталуын қадағалайтын орган қаншама заң бұзушылықтар болса да көрмегенсіп көрмес түйенде көрмес дейді небір сорақы жағдайларды заң бұзушылықтарды көрмей отыр білмей отыр тырнақшаның ішінде ешқайсындай әрекет жасап отырған жоқ тіпті шағымданушылардың шағымын дұрыстап қарап отырған жоқ ақпарат құралдарында қаншама дәлелдер тұр айғақтар тұр сайлау барысындағы заң бұзушылықтарды көрсететін дәлелдейтін соған байланысты ешқандай шара қолданып отырған жоқ біз міне прокуратурадан соны талап етуіміз керек одан кейін конституциялық сот конституциялық сотта қойылатын мәселелер бар ең алдыменен мына заңдардың сайлау туралы заңдардың конституциялық қағидаларға қарама қайшы келетін жағдайлары бар оның ішінде мына мұғалімдерді сол жұмысқа шегу қаншалықты дұрыс мұғалімдер мәртебесі туралы заңда ондай жұмысқа араластыруға тыйым салынған ол жағдайлар ескеріліп отырған жоқ содан кейін мына жарық мекемелердегі дауыс беру оның да мысалдарын көріп отырсыздар жарық мекемелердегінің бәрі аманатқа жүз пайыз не болмаса өзі үміт еткен үміткерлеріне соларға беріп отыр фактілер соны дәлелдеп отыр осы мәселе конституциялық соттың қарауындағы құзырындағы мәселе болғандықтан оған да талап жазуымыз керек одан кейінгі мәселе мынау әр азаматтың өзінің көзқарасы пікірін жекелей білдіруіне пикетке шығу арқылы не болмаса жиын бостандығын пайдаланып отырып митингіге шығуына шерулер ұйымдастыруына осыған ешқандай кедергі жасалмау керек бір нәрсе бас ашық қазіргі билік осының бәріне қарсы ол елдің ішінде жағалауыздық туғызу тәртіп бұзу тағы басқа деген сияқты сылтаулармен оған жол бергісі келмей отыр бұл дұрыс емес сондықтан біз көпшілік бүгінгі жиынға қатысушылар өзіміздің келіспеушілігімізді наразылығымызды қоятын талаптарымызды білдіру үшін заңға сәйкес жаңағы ескерту беру арқылы барлық елді мекендерде ірі қалаларда алматының өзінде митингілер ұйымдастыруымыз керек митингке шығуымыз керек егер халық көтеріліп осындай талаптарды қоймаса онда сайлауға түскен үміткерлердің сайлауды бақылаған бақылаушылардың жұмыс жасаған белсенділердің ешқайсысының талабы орындалмайды халықтың қолдауы керек халық өз талабын алаңдарда не мүмкіндік жасалсын осындай мәселелерді қарастырса содан кейін алдағы уақыттағы мына барлық қазіргі күн тәртібінде қаралатын ә, тақырыптарды негізінде жұмыс атқаруымыз керек әркімге жеке жеке тапсырма берілу керек жеке адамдарға конституциялық сотқа кім шағымданады кім қаттайды президентке қойылатын халықтың талабын кім дайындайды прокуратураға қатысты соттарға қатысты осыны осы жерден біз белгілейік сол азаматтар осы көпшіліктің аманатын тапсырмасын соған әрекет жасайық соларды осы бір күннің ішінде дайындап ертең ертең үлгермеген жағдайда арғы күні сол хаттарды талқылап бірлесіп жұмыс тобы құрылып тиісті жеріне жеткізуіміз керек президентке прокуратураға конституциялық сотқа содан кейін басқа да тиісті салалық министрліктерге егер қажет болатын болса орталық сайлау комиссиясына талап қоюымыз керек орталық сайлау комиссиясы бірден бір заң бұзушылықтардың бас қолбасшысы соның ұйымдастырушысы болып отыр деп айтсақ қате айтпаймыз солай ғой өйткені барлық сайлау комиссиялары орталық сайлау комиссиясына бағынышты орталық сайлау комиссиясы комиссия мүшелерінің құрамын жасақтаған кездерде заң бұзушылықтарға барды жалғандыққа барды олар кездесулерді ұйымдастыруда кедергілер жасалған жағдайлары болды басқасы болды қаражат бөліну мәселесінде кедергілер жасады сондай сондай сондай сол сияқты жаңағы Ә, әділет министрлігінің ә, қаржы саласындағы мемлекеттік органдардың орталық сайлау комиссиясының ең болмаса президент әкімшілігінің бар қай қайсының болмасын тапсырмасын орындап кандидаттарды аяқтан шалды уақыттарын өткізді бұл да сайлауға жасалған үлкен кедергі мінекей тиісті орында, орындарға бағасын беруіміз керек тынбай батырып тұрып айтуымыз керек бүгінгі жиында және осының бәрі көпшілікке тарау керек әрқайсыңызда ақпарат құралдарыңыз болмағанның өзінде сіздердің чатта топтарыңыз бар таныстарыңыз туыстарыңыз жақындарыңыз бар өткен халық қазіргі жағдайды білуі керек сондықтан ақпараттандыруға баршамыз атсалысуымыз қажет бүгінгі басқосуымызда осындай мәселелерді талқыласақ деп мына жұмыс тобы ұйымдастыру тобы сіздерге ұсынып отырмыз қалай қарайсыздар қолдайсыздар ма болса шетіне қосып жатарсыздар регламент сақтайық үш минут төрт минуттан артық бір адам сөйлемейік қысқа нақтылы айтайық келісеміз ғой жақсы рахмет бір жерде өздеріңіз көріп отырсыздар мәжіліс депутаттығына мәслихат депутаттығына үміткерлер отырмыз асылбек қарай мен мысалы мәжіліске түстім думан мұхаммедкәрімнің қарындасы бұл кісі саясатқа бірінші рет араласып отыр жаңадан араласып отыр саясатқа араласуына мәжбүр болып отыр өйткені ол кісі өзі айжан қарындасымыз сайлауда думанның сенімді өкілі болды сайлау процестерін өз көзімен көрді былайша айтқанда мына елдегі әділетсіздікті қиянатты жалғандықты ұрлықты көріп шошынып бұған әрқайсымыз қарсы тұруымыз керек деген ниетпенен бірінші рет арамызға қосылып отыр күрес жолына қосылып отыр жаңа адамдар одан кейін ортадағы мұса бұл тәуелсіз бақылаушы белсенді бәкен белсенді осы өзінің саяжайы бар саяжай былайша айтқанда штаб белсенділердің штабы мына қоғамды өзгертеміз өзгеру тиіс сол үшін біз мынандай қарекет жасаймыз деп жүрген бізге ниетті баршаңызға мен көптен көп рахмет айтамын келгендеріңізге талқылауымыз сәтті өтсін нақты болсын сәттілік жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін бірінші мәселені думаннан бастайық думанды отырғызып қою қаншалықты негізді заңды не болмаса заңсыз себептері сол туралы сәлеметсіздер ме мен тілепова айжан қызы тәуелсіз кандидат тәуелсіз журналист э, думан мұхаммедкәрімнің туған қарындасы және жалғыз қарындасымын э, менің ағамды ютуб арнасындағы не дейді деген бағдарламасына э, ол шындықты айтатын және жалған жағымпаздықты жаны сүймейтін жігіт микрофон жағымпаздықты жаны сүймейді оның өзінің бір дәлелі осы қаңтар трагедиясында алаңға шығып соны бастан аяқ өзі түсіріп соның ортасында жүрген біздің қазақстанда интернетті өшіріп тастаған кезде қырғызстан асып соның барлығын сол жақтан ютуб арнасында өзі не дейді деген бағдарламасында жүктеп отырған Э, тағы бір дәлелі міне осы сайлау 2023 жыл болған сайлауға өзінің бірінші болып көзқарасын білдірді ол сөзімен ғана емес ісімен ғана дәлелдеді бірінші болып алғашқылардың бірі болып сайлауға қарсылығын білдіріп жалғыз адамдық пикет ретінде шығып шықпақшы болды бірақ та өкінішке орай біздің ауылдан іле ауданы мұхамеджан түймебаев ауылынан шықпай жатып алаңға жетіп те үлгерген жоқ менің жолдасым екеуін ә, террористерді ұстағандай көліктен қолдарын бұрап ұстап алды екеуін де алып кеткен болатын және оны алып кеткендер адвокаты кеше қоғам белсендісі және кандидат динара Егебаеваға берген сұхбатында айтты ә, адамдары деп айтты және думанның телефонын алып қашқан олар жарты сағаттан көп телефонын бермеген э, енді ағамыздың э, қамалып отырғаны біздің жанымызға батады негізі осы жерде ағам тұруы керек еді көп нәрсені айту керек еді оның бағдарламасын жариялау керек еді осы көп нәрсені біледі сауатты сөйлейтін екі тілде бірде еркін сөйлейтін азамат ағам еді енді өкінішке орай э, жиырма бес тәулікке қамалды менің келуіме тура келді ағамның ісін ары қарай э, жалғастыру үшін және шындыққа көз жеткізу үшін және сенімді өкілі ретінде өзім де мектепте бақылаушы болдым сол ә, мектепте бақылаушы болғанда 12 адам болды 12 адамның екеуі қана ә, таза бақылаушы болды оның бірі мен думан мұхаммед тәуелсіз кандидат екіншісі мәслихатқа депутат болып сайланған жан шыңғыс деген жігіттің э, бақылаушысы екеуміз ғана таза бақылаушы болдық қалған э, он адам сол мектепте істейтін қызметкерлер болып шықты және аманаттың атынан болып шықты бас кезінде бірін бірі танымастай болып отырды сондықтан да сіздер бақылаушы болып отырған адамдар білетін шығарсыздар бірақ бізді мыңдаған э, көрермендер көріп отыр ғой тыңдап отыр соларға айтарым бақылаушының бәріне сенбеңіздер ол статистикада отчет беру үшін ғана тіркелген бақылаушылар олар сағат сегіз бола салысымен барлығы кетіп қалды екі ақ қана бақылаушы қалдық біз сол жерде оның өзінде сол мектепте маған протоколды берген жоқ қолыма ананы сылтау қылды мынаны сылтау қылды мен сағат бірге дейін болдым жарайды мені телефон қалдырып кетті маған жіберу керек болған бірақ өкінішке орай міне одан кейін сайлаудан кейін қанша күн өтті ол протоколды маған ватсабыма да жіберген жоқ одан кейін айтатыным қазір мына мұғалімдерді айтып жатыр ғой ұстаздарды ұлағатты ұстаз деген мен екі ұстаздарға үндеу айтқым келеді және халыққа өзіміздің қазақ халқына үндеу айтқым келеді ұлағатты ұстаз деген атқа лайықсыздар біздің болашағымызды тәрбиелеп жатырсыздар бірақ та сіздердің кейбір әріптестеріңіздің кесірінен сіздерге жаман ат келді жермен жексен қылды сіздердің абыройларыңызды сондықтан да көптеген видеолар тарап жатыр әлеуметтік желілерде өздеріңіз куәгер болып жатсыздар әлі де таралады деп ойлаймын кейбіреуі шықпай жатыр солдағы комиссия төрағалары комиссия мүшелері болған адамдардың э, қатаң жазалауын талап етемін егер де соның ішінде мұғалім болса бүкіл мұғалімдік тәжірибесін нөлге шығаруын талап етемін мен келесі мұғалімдерге ол сабақ болады әйтпесе кішігірім жазамен ә, жай ғана ә, ақшалай ә, жазаға айыппұлмен болса ол айыппұлды төлене ма төленбей ма ол қатаң жаза болып есептелінбейді ә, екіншіден айтарым халыққа үндеу халық сіздер сайлауға шықпағандықтарыңыздан мен өзім отырған мектепте 14 пайызы ғана болды 1600-ге жуық адам тіркелген, соның 144 адамы ғана сайлауға келді. Бұл 14 пайызға да жетпейді. Көптеген жерлерде 13-14 пайыз ғана болды халық. Сіздердің құрметті қазақ халқы, Қазақстан халқы сіздердің сайлауға келмегендіктеріңізден, қолдарыңызды бір сілтегендіктеріңізден, осы аманат партиясы жеңіске жетіп отыр. Аманат партиясын білесіздер, бюджеттегілер ғана қолдайды солар дауыс береді мен өзі отырған мектепте мұғалімдер бір бірімен ымдасып осы отырған бақылаушылар бір бірімен ымдасып отырды және олар фотоотчет видеоотчет жасап отырды алматы су деген сияқты мекемелер өз көзімен көргенімді айтып отырмын емхана қызметкерлері фотоотчет видеоотчет жасап отырды не үшін деп сұрадым мен не үшін фотоотчет видеоотчет деп едім олар айтты біздің бастығымыз Грес яғни өтеген батырдағы үлкен акимат әкімшілікке отчет береді сол үшін деп айтты комиссия мүшелері иә. комиссия мүшелері барлығы бір бірімен сыбайлас таныс болып шықты менің өзім көзім жеткені сондықтан да бұл сайлауға байкот жариялаймын менің ағамның жазықсыз отырған жазықсыз отыр жиырма бес тәулікке осының барлығыне шыдамады ол өзі жеңді ма жеңбеді ма оған қараған жоқ бірінші болып өзінің наразылығын білдірді мына мәселе конституциялық соғысқа алап қойылу керек ал осыған әнуардан біз толық жауап ала алған жоқпыз бірақ әнуардың айтқанында негіз бар негіз бар әрбір үміткер келіспеушілігін толық дәлелдеу керек және мәселені принципті түрде осылай қою керек жеңіске жетті дәлелі міне әрбір үміткер сотқа берген кезде осылай дайындалу керек бізге заңгерлер жетіспейді адвокаттар керек конституциялық құрылыс мәселесі жөнінде сайлау мәселелері туралы осы хабарды көріп отырған заңгерлер болса көмекке келулеріңізді сұраймыз мүмкін арайып сұрап жауап берілмеген сұраққа айтады қайырымдылықтың бағыттарыңызға мына жерде мынандай мәселе болып тұр ғой неге әлнұр оны айтады төртінші округтан басқа қай округтің кандидаттары елу пайыздан артық хаттамалар жинады қай округта бар елу пайыздан артық хаттамалар көтеріңіздер басқа округ үшінші округта қанша хаттама бар бірде біреуіне берген жоқ біздің бүкіл бақылаушымызға полиция шақырды жоқ арайым, жоқ егер біз бір округ негізінде сайлауды жоққа шығара алса, яғни біз сол негізде басқа округінде сайлауды жоққа шығара аламыз сол үшін де біз сол үшін де осы 180 хаттама жиналған болатын біз қазір прокуратураға жазуымыз керек прокуратура негізі смида көрген ақпараттар бойынша смида фальсификация жөнінде видеолар толып жүр солар бойынша прокуратура іс қозғасын бұл бір бағыт екінші бағыт төртінші округтің мысалында біз сол сотты жеңіп шығайық сол сотты жеңіп шықсақ яғни автоматты түрде біз басқа округтардың да хаттамаларын жоққа шығаруды талап ету бізге оңайырақ болады срок упустим срок он күн уақыт бар біз бүгін сотқа арыз берсек бес күн уақытта біз бүгін сотқа арыз берсек ертең бірсі күні ол сот өту керек яғни біз параллельный түрде барлығын істей алсақ болды ең бастысы э, срокты қалпына келтіру деген сияқты заңгерлер бар ғой бұл жерде жұмыс жасайды сонда одан кейін э, ғылыми жұмыстар бар э, әлемдік ғылыми жұмыстар бар учаскелерде дауыс беру халықтың характерін көрсету оның барлығын біз негіз болып көрсете аламыз ол тек бізде қазақстанда емес дүниежүзі жас жүзі бойынша жасалған жұмыстар бар егер бір округта сондай болатын болса яғни алматы қаласының басқа округтарында да ситуация дәл сондай деген жағдай сондықтан да бұл жерде бір кандидаттың міндеті емес біздің мақсатымыз бүкіл қазақстан бойынша өткен сайлауды жоққа шығару ол үшін біз хотя бы бір округті жүз пайыз ұтып алуымыз керек та содан кейін ары қарай уже соның негізінде басқаларын да жоққа шығаруды талап етейік өйткені әрекет етпесек біз қазір бір шешімге келмесек осы жолда жеңіліп қаламыз осы жолы жеңіліп қалсақ билік айтады мына халықты бәрібір алдай беруге болады екен деп басымызға отырады басымызға отырады ертең қалғаны қаңтардан кейін ештеңке істемеген келесі келесі сайлауда тіпті басымызға дәрет сындырады сондықтан қазір әрекет жасап алайық қолымызда қағаз бар ма сол қағазды пайдаланайық басқа бірақ прокуратураға қазір енді қазір дұрыс есебалдаға сөйлесінші как раз қазір қазір қазір сөйлейді қазір енді мына прокуратураға қойылатын талап жөнінде айтсын мына сұрақ ашықталды конституциялық сотқа қойылатын талап иә иә оны кім қай тұрғыдан жаңағы екі мәселені айтқысы келеді сол адамға да сөз беріледі мүмкін ескен соған по участку можно я скажу по четвертому потом потом потом потом сөз свет свет мына кісінің артында жоқ па ассалаумағалейкум құрметті қатысушылар мына жерде жиынның кішкентай ауқымы арасында өзгеріп бара жатыр бұл жердегі жиындағы бірінші талқыланатын мәселе Мына өткен сайлаудың заңсыздығы туралы болатын ол жерде анау участок мынау участок деп бөлінбейік деп басынан бастап айттық бүкіл қазақстан бойынша болып жатқан үрдісті ұмытпайық ең бастысы бұл ә, заңсыз сайлаудың өткізіп жатқаны біздің жәндегі барлықтарыңыздың сынап жүрген билік екенін ұмытпайық олар бір учаскемен біреуді өткізіп жіберсе де бүкіл қазақстан бойынша осындай ұйымдасқан түрде қазақ халқына жасап жатқан қиянат деген нәрсені біз мойындауымыз керек бірінші как заңгер ретінде соны біз істеп жатқан істерінің билік өкілдерінің істеп жатқан іс әрекеттерінің қылмыстық сипаттағы іс әрекеттер екенін бәріміз мойындауымыз керек дұрыс па дұрыс алу керек міне енді қылмыстық сипаттағы іс әрекет деп егер мойындайтын болса қылмысқа қарсы қандай әрекеттер қандай дәлелдер келтіруіміз керек деген нәрсе бұл нәрсе дәлелдерді жинақтау оның ішіндегі жаңағы әлнұр айтқандай сотқа беру ұзақ уақыттар алуы мүмкін ұзақ уақыттар алып оның арасында біреуді жаңағыдегі мысалы мысалға келтіріп кеттіңіздер санжар боқаевты лады өткізіп салайық деп қалғандарыңыз маңырақ қалуыңыз мүмкін сондықтан бұл жерде қазақстан бойынша өткен сайлау туралы әңгімені ары қарай жалғастырайық екінші жолы қатты назар аударатын дүние ә, бұл сайлау менің айтуыммен емес рысбек ағаның айтуымен емес немесе халықтың талабы бойынша емес бұл заң бойынша айтқанда де факто де юро президенттің жарлығымен өткен сайлау президенттің жарлығы 19 19 қаңтарда жарлық шығарды үкіметке тапсырма берілді қаражат бөлінсін сайлауды әділ сайлау өткізілсін деп яғни не біз қазір не көріп отырмыз яғни президенттің жарлығының орындалмағанын көріп отырмыз бастапқы мәселеден бастап президент жәндегі жарлық берді қаражат бөлінді сайлау жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылмағанынан оған заңсыздықтарға жол берілгендігінен оған құқық қорғау органдарының тиісті дәрежеде тергеу тексеру жұмыстарын жүргізбегендіктен білген ойларына келген жұмыстарын атқарды нәтижесінде сайлау сайқымазаққа айналды дұрыс па дұрыс енді айтып отқан нәрселерді соттасу дегендердің барлығы қатарласып мен дұрыс емес деп айтпаймын қатарласып жүру керек бірақ ең маңыздысы біз басқа өңірдегі үміткерлер бұл жерде жиналғандар үміткерлер бұл жерде жиналғандар кешегі бақылаушы болып заңсыздықтарды басынан өткізгендер сенімдері ақталмаған қарапайым халық осы үш категориядағы адамдар отыр бұл үш категориядағы азаматтар бұл қазақстан республикасының азаматтары және бұл жерде тек қана алматы алматы облысының ә, мәселесі көтеріліп отқан жоқ бүкіл қазақстанды шулатқан бүкіл интернет желілеріндегі ақпарат желілеріндегі болып жатқан дүниелер бұл жерде қандай заңсыздықтарды енді атап өтіп ары қарай жылжуымыз керек деген әдіске ә, туралы айтып кетемін мына аға кеше э, өзіміздің арамыздағы кішігірім кеңес э, э, барысында Анур ілияшова сотта қандай талап қоямыз деген маңызды мәселе қойды бірақ бұл бауырым кішкентай бір жеке адамның тұлғасына кетіп қалды менің алған тапсырмам бойынша сіздерге түсіндіріп кетейін қазақстан республикасының прокурорына бас прокурорына асылы берік ноғайұлына байланысты осыған байланысты маған мен өзім құқық қорғаушы болғаннан кейін заңгер болғаннан кейін қоғам белсендісі болғаннан кейін сіздердің аттарыңыздан өтініш талап арыз жазсам барлығымыз оған қол қойсақ ол жерде ә, ол жердегі талап мынандай басты талап мынандай сайлау ол менің бұл ә, талап арызға байланысты қазақстан республикасы президенті жарлығымен сайлау өткізуді тапсырған болатын болса үкімет органдары бұл сайлауды толығымен толығымен өткізбеді халық үмітін ақтамады оған қоса керісінше сайлау деген демократиялық ұғымдағы ең құнды дүниені жерге таптап мемлекетімізді жер қылды осы осыны көріп отқан біз айтып отыратын болсақ прокурор оған ә, жәндегі прокурорский реагирование дейді соны атқару оның міндеті болатын кез келген прокурордың заңсыздықты көргенде заңды қадағалау кез келген прокурордың міндеті біз керісінше нені көріп отырмыз олардың көз жұмылып отырғандығын өз қылмыстық кодекстің қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің ә, жүз елу жүз бірінші бабындағы сайлау жөніндегі сайлау науқанындағы болып жатқан фальсификация ә, жымқыру мәселелерін бәрін көріп тұрып олардың сендерден арыз түспедіңдер деп сіздерді ақымақ қылып отқандар надо всем написать жоқ все прокуратура жоқ мен сіздерге айтамын не обязательно групповой надо не перебивай ол сіздердің әрқайсыларыңыз барып заңды оқып прокуратураға барып уақыттарыңызды алып арыз жазып жүрмес үшін заңда сондай баптар бар мысалға 181 бап бойынша ауызша айтылған арыз шағым бойынша мысалға бір ә, жаңағы ненің мұқалмастың ә, байқаушысы заңсыздық болып жатыр мынаны ана мешокпен алып келе жатқан жерлер бар қашып бара жатқан жерлер бар немесе бақылаушыларды жаңағыдай полиция шақырып шығарып жіберу бар осындайлардың барлығы интернетке шықты ма шықты осыған байланысты прокурор үйінде тамақ іше алмай осы мәселе бойынша өз ауданында өз жергілікті жерінде өз облысында оған прокурорский реагирование жасау керек жасамады ма ол қылмыстық э, э, қылмыстық кодекстің ә, э, жаңағыдегі мем, ә, немқұрайлы әрекетсіздік деген баптары бойынша заң бұзушылық болып табылады оған олардың өздері прокурорлар полиция қызметкерлері әкімдермен қоса жауапкершілікке тартылу керек деген сөз дұрыс дұрыс түсіндіңіздер ма содан кейін содан кейін сіздердің мынау нелеріңізді назарларыңызды аударатын дүние Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің жүз сексен үшінші бабында қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар деген бап бар соның бірінші тармағында бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар газетте немесе журналда жарияланғанда не радио теледидар немесе телекоммуникациялық желілер арқылы таратылғанда ол сотқа дейінгі тергеп тексерудің басталуына себеп болады деп тұр яғни сіздердің фейсбукта ютубта телеграм басқа телекоммуникациялық желілерде жариялаған дүниелеріңіз қылмыс туралы қылмыстық сипаттағы іс әрекеттерді әшкерелеген дүниелеріңіз анау кабинеттерінде отырған ішкі істер органдарының қызметкерлеріне прокурорларға үлкен хабарлама сигнал болып табылады оның бәрі керек сондықтан біздің қазіргі талап нақты прокурорға сізді онда не деп отырмыз аға сөз бөлмесейші аға аға сөз бөлмейші аға тұра тұрыңыз мен заңгер ретінде айтып жатырмын дұрыстап енді осы осы талаптарды қойып отырып осы талаптарды қойып отырып мен заңгер ретінде жаңағыдағы арыз талапты қойсам оған сіздер жаңағыдағы проектіз дайын болған кейін танысып қолдарыңызды қойсаңыздар біз прокурордан бұл заңның сайлаудың заңсыз екенін президентке тексеріп тергеп қылмыстық істерін қозғап президентке жеткізсе деген талап иә. демек бас прокуратураға талап қоямыз қазір енді осы мәжіліске үміткер болып қатысты заңды да білетін тәжірибесі өмірде де көргені бар иә иә азаматтар керегін ол прокурор деген жаңағы барлығы бос сөз прокурор көптеп енді мынандай жағдай қазақстан республикасының қолданыстағы заңының отыз үшінші бабы былай дейді қазақстан мемлекетінің азаматтары мемлекетті басқару ісіне қатысуға құқылы дейді үшінші бапта жазылған қазақстан халқы биліктің көзі мемлекет өздеріңіз орнатуға құқылы енді осы екі бапты кепілдік берген президент осыны орындатуға конституцияның бірінші бабында жазылған мемлекеттің байлығы қазынасы оның құқығы бостандығы дейді өмірі дейді көрдіңіз ба екі бап бірінші бапқа қайшы келіп тұр мен енді айтайын сіздерге мынандай қағида бар жаңағы билік жау болып отыр ғой бізге жау сенің осал жеріңді іздейді біздің осал жерімізді отыз жыл іздеп мазақ қылды енді оның осал жерін іздеп содан дәл соқса оның мықты жері қалтырайды дейді бұл өзі ұстап беріп отыр өлетін бала бейітке жүгіреді дейді отыз жыл істеген иттігін халықты мал қылып ұстағандығын халықты издевать еткендігін тағы да жасады да өзі ұсталып отыр осы жерде сондықтан анау әлнұр сияқты юрист бізде арамызда жоқ иә. сондықтан мен мынандай бір түзету енгіземін санжардікі дұрыс бұл күшті факт бізге бірінші бапқа былай жазу керек бұл сайлауды отменить надо нелегитимный деп соған оған мысал ретінде санжардың несі және барлықтарыңыздың дәлелі міне мен бесінші оқылыққа тоже үміткер болдым мені үшінші март күні қағып кітабымның несі жоқ деп мен содан кейін ингаға не болдым мен де көрдім мен халықаралық саясаттану мектебін бітіргем айналайындар так что ана айнұрды жалынып сұрап сол айнұрдың соны ал жаңағы прокуратура арыз жазу деген ол коллективіні қолдаймын жазу керек бірақ прокурор оны істемейді көзіне де Оның бұл жерде бұл жерде төртеу бірге болса төбеден келеді дейді осы жерді бірікпесеңіздер өмір бойы ақымақ боласыздар халықтың жартысын өмір бойы ақымақ қылуға болады деп ол ақылды адам президент болған ал мұқым халықты ақымақ қыла алмайсыздар осы жерді бірігіңіздер кішкентай алып тастаңыздар білмейтіндеріңіз білгендерге мойынсұныңыздар ой айнұрдың айнұр жасқа дұрыс айтып иә айнұр соны бәріміз біреуді ұстап біреуді зорлап біреуді қиянат жасап жатса оны қолдайды сонда бізге тиісе дұрыс айтылған айтылған мәселе дұрыс жан жақта нұрымыз керек биліктің осы жер бірақ жер емес бірнеше жер прокуратурасы тұру керек конституциялық сот тұру керек әділет министрлігін тұру керек орталық сайлау комиссиясын тұру керек ең соңында мықты үлкен шоқтарды президенттің өзіне дайындап қою керек бүгінгі жиында орын жоқ ингаға сөз береміз инга Алдыға өтінді. Инга шықшы ортаға. Үйленген деген адамдар алдына белгі беріп қойды. Громче. Да, погромче. Облыстан келген азаматтар бар. Регламентте бар ғой ол Инга. Сөйле. Сөйлес, Инга сөйлес. Жақынырақ тұрайық. Амысыздар, құрметті ағайын. Бүгін жиналғанымызға, бірлік танытқандарымызға алғыс айтамын шынымен де біз отыз жыл әділ сайлау көрген жоқпыз отыз жыл назарбаев жүйесінде келеміз және қазір президенттің фамилиясы ауысқанымен біз тоқаев басқаратын назарбаев жүйесінде өмір сүріп жатқанымызды сол сайлау түні анық көрдік бірақ ол сайлау түні ғана емес алдын ала кариннің тізімімен белгіленген кандидаттарға үгіт насихатты әкімшілік жүргізгенін біз анық көрсеттік дәлелдедік ең бірінші ә, заң бұзушылық ол сайлау күнгі біздің сенімді өкілдерімізді полициямен лақтырып жібергенде емес біз жеңіп тұрған протоколдарды менде фото бар сенімді өкілім протоколдарды суретке түсірген менің протоколдарым осындай болып жатыр оны полициямен шығарып жіберіп артынан ә, онсыз санап артынан менің мынандай протоколымды төртеу деп есептеп хаттама шығарып берген сол жігіт жас жігіт жылап келді штабқа түнгі сағат үште инга мен сіздің даусыңызды қорғай алмадым міне фотосы фотода осындай протокол жатыр ой бюллетень жатыр міне менің қолыма мынандай хаттама берді ғой ең соңында далада мына бюллетенді төртеу деп санады деп сондықтан бұл жерде бір мәселе болу керек бұл сайлауды жоққа шығару керек шынымен жаңа қазақстан дейді әділетті қазақстан дейді онда оның айырмашылығы қандай бұған дейінгі сайлаулардан қазір ә, псевдо оппозиционерлерді ол менің округімде анық ә, батысқа халықаралық ұйымдарға ә, сендер инга өтпеді деп айтпаңдар бұнда да оппозиционер өтті деп сатады сату үшін оларды жарысқа қосты сату үшін әкімшілік оларға үгіт насихат жүргізді соларды батысқа сату үшін менің бақылаушыларымды жылатып далаға лақтырып фальсификация жасады мына жақта хаттама хаттама емес деген әңгіме жоқ сол күні жиырмаға жуық хаттаманы менің сенімді өкілдерім полицияға күшке моральдық қысымға қарамастан алып шықты мен сол түні оның бәрін жариялап отырдым оның нәтижесі бойынша мен жеңіп тұрмын ал одан кейінгі бақылаушыларымды шығарып жібергеннен кейінгі хаттамалардың бірін де мен мойындамаймын олардың бірі менің қолыма әлі түскен жоқ ал менің бақылаушыларым сенімді өкілдерім күшпен полициямен далаға лақтырылғаннан кейінгі хаттаманың құны мәселе емес үгіт насихаттан бастап билік өзінің тізімін кариннің тізімін ашық насихаттады мысалы үшінші округ бойынша жүз мың үйге наурыз айының э, үйге келетін квитанция болады ғой суға газға коммуналдық төлемнің квитанциялары ермұрат байбидің агитациясымен келді біз оны қолымызға алып тексердік жарнама деген белгі жоқ қазір оның штабы ақталмасын ол жарнама деп ол сол жерде көрсетілу керек еді ол жерде тек жүз мың дана деген ә, бар яғни жүз мың дана шығарылған бірақ әкімшілік тегін оны үйді үйге жеткізіп берген ә, бұдан артық қандай дәлел керек иә. ол дәлел бар иә екіншіден ермұрат бәпидің сенімді өкілдерінің бірі әли ғани деген әкімшіліктің қазір жұмыс істейтін қызметкері оның да алатау ауданының ішкі саясат бөлімінде істейтін қызметкер жкх жкх иә иә жкх ны басқаратын сенімді өкілі болған оның да құжаты бізде бар одан артық қандай дәлел керек яғни үгіт насихаттан бастап сайлау күні санау барысында биліктің өзі өзінің тізімін кімді өткізгісі келді соны ашып көрсетіп берді қазір біз ақымақ адамша соны мойындасақ онда бітті біздің осымен қоғам ретінде біткеніміз сондықтан мен толыққанды біз бұл сайлауды мойындамауымыз керек және келесі сайлауды бұл биліктің ережесімен емес жаңа заңмен реформаланған күйде бекітуді талап етуіміз керек бірінші талабымыз ол осы сайлау нәтижесін жоққа шығару екінші талабымыз ол жаңа заңдармен сайлауды талап ету сол кезде біз бәсекелесіп көрейік сол кезде кімнің кім екенін дәлелдеп көрейік сондықтан екі талап бұл сайлаудың нәтижесін жоққа шығару екіншісі жаңа заңдармен ғана сайлауға келісу онсыз келіспеу жоққа шығару ол тек қана келіспеу ол жағынан біз былай дейік онда оны армен нығыздау үшін мына сайланған парламентті сайланды делінген парламентті легитимді емес деп есептеймін дұрыс дұрыс дұрыс шынысы өте дұрыс жаңа сайлау өткенде қайтадан қайталап өткізген емес әр учаскеде не болмаса округте олар сонда құлыққа да баруы мүмкін бір дұрыс деп қалыпты не мынаны қайтадан өткізді деген сияқты жаңа заңдарсыз таза жаңа сайлау өтпейді ол басқаша әңгіме ол бұған не істеу керек оның бәрін орындатқызу үшін сайлау комиссиясы түгел кету керек қой дұрыс сайлау комиссиясы кету керек заңдар өзгеру керек түзетулер жасау керек тағы басқа қалай іске асырамыз митингі ол үшін біз мына легитимді емес сайлаудың заңсыздығын әділетсіздігін лас сайлау екендігін келіспейтіндігімізді білдіретін митинг өткізуіміз керек алаңға шығып айтуымыз керек екінші мынау айтылған талаптарды біз үшін ешкім іске асырып бермейді ол үшін біз бәлкім маржан айтқандай халық парламентін құратын шығармыз халық парламенті деуге қазір санжар да мұхтар да мен де да тағы осы жерде отырған басқа депутаттар да инка да есенғазы осы сайлауға үміткер болып қатысқан халық қолдау білдірген адамдар қалық ұсынған адамдар сөнген тек қана ұсынған кандидаттар ғана емес белсенділер сөзінің салмағы бар халықтың арасында беделі бар мәселені талдай білетін ұсыныс та жасай білетін заңды өзгертуді де қоғамды өзгертудің де жолын көрсете алатын жігіттер мен қыздар отырсыздар осындай топтан бәлкім халық парламентін құруымыз керек шығар ол халық парламентіне заңдарды өзгерту жаңағыдай талаптарды конституциялық сотқа қойылатын мәселелерді бәрін біз біліп отырмыз бүгін конституциялық сотқа жазамыз президентке талап қоямыз прокуратураға жазамыз округтер бойынша сотқа береміз ол міндетті түрде жасалу тиісті нәрсе біз мына ресми түрде сайлаудың заңсыз өткендігін легитимді емес екендігін дәлелдеу үшін сол кезеңдерден өтуіміз керек тиіспіз сол үшін жасаламыз Бірақ біздің дегендеріміз іске асыра қоймайды. Іске асыра қойын деп тұрған Тоқаев жоқ. Іске асырыңыз онсыз болмайды деп отырған Карин жоқ. Не болмаса басқа биліктегілер. Солай ғой. Солай, солай. Дені дұрыс біреуі бар ма? Жоқ. Мүмкін Әшімбаев айтатын шығар. Сенат қолдаймыз мына халықтың талабын. Сәлем айтып Жоқ па? Жоқ. Онда біз бұны халық биліктің қайнар көзі халықсыз билік болмайтындығын дәлелдейтін сәт енді келді оны іске асыратын сәт енді келді алдады алдады Алдайым деп жүріп өзі алданатындай өзі орға құлайтындай биліктің күні туды ұсыныс егер қабылдасаңыздар халық депутаты деп атаймыз ба халық кеңес десек онда кеңес заманы еске түсіп кетті дейсіздер ма бір атауменен сондай бір ұйым құруымыз керек меніңше осындағы халық мәжілісі мәжілісі оның жақсы атауына келісерміз асықпай бір жақсы ат қоярмыз бірақ затына келсек затына осы принципке келісесіздер ма онда соны құру қажет оны құру үшін осы арамыздан жұмысшы тобы жұмыс тобын белгілесеңіздер мен жұмыс тобына кіремін осының барлық жұмысын атқарсамын дейтін азаматтар мен азаматшаларды жұмыс тобын құрайық содан кейін оның ардайы жиынын өткізейік солай ғой иә. халық сенетін бұрын ешкімді алдамаған өтірік айтпаған шындықпен жүрген ұрламаған мейлі ол бұрын өткен өмірінде жасаған қызметінде ә, болған шығар бірақ кейін түсінген сол үшін ақтауға тырысқан адал маңдай терімен керек болса жанымды да қанымды да осы халық үшін қиямын дейтін серт беретін адамдар болса білімді білікті біз сондай адамдардан шартты түрде қазіргі алғашқы атауы халық парламентін құрайық осыған келістік қой санына шектеу қоймайық ол тек қана алматы емес біз аймақтардағы ағайындарға әріптестерімізге мына сайлауға келіспейтін барлық азаматтарға айтайын аймақтарда да астанада да жеткілікті көптеген азаматтар осы жолы шықты өздерін өздері көрсетті міне соның біреуі отыр алтыларыңызда камерасыменен ол Олым толып жатыр бар жұмыс істейтін азаматтар оны тіркеуге қоймай ма тағы ау жоқ біз оны тіркету үшін емес тіркету үшін емес халықты біз биліктің ығына қарасақ ол ешқашан еш уақытта тіркемейді тіркемей бірлесіп жұмыс істеуіміз керек нақты ұсыныс өздеріңіздің осы жұмыс тобына кіремін дегендеріңіз бір бір парақ қағазға ақшаңызды, телефондарыңызды жазсаңыздар сол бойынша содан кейін тағы адамдар жинақталып ары қарай жұмыс жалғастырайық қазір оразалы ержан отыр орекеңе қазір сөз берейік бек сұрағына жауап берсеңіздерші артынан уже өтініш жасап жатыр берік не сұрақ сұра сұра бер менің сұрағым нақты кандидаттарға жаңағы біз енді әділетті сот жүйесінің жоқ екені ол бәрімізге өтірік емес егер нақты әділетті сот жүйесі болған болса ә, жаңағы сайлау комиссия мүшелері дауыс ұрлауға бармайтын еді олар сот жүйесінен қорқатын еді жаңа сотқа беріп жатқан кандидаттар ә, соттан жеңілген жағдайда қандай қадамдарға барасыздар мен соны білгім келіп отыр да бұның бәрі айналып келген кезде сала сала таудың сала саласынан ағып келеміз да үлкен арнаға қосылып алаңға шығамыз соған ертіп шығатын кандидаттар бар ма сол бойынша жауапкершілікке ала ма бір минут бір минут сосын ұсыныс неге біз жеке бас баспасыларға каждыйымыз ұйым э, құрамыз немесе партия құрамыз неге осы жақта осы уақытта жұмыс істеп жатқан мұқалмас немесе басқа да ұйымдар бар демпартия бар басқа ұйымдар көп қой бізде бөлініп бөлініп жүрген неге біз бір ұйымға немесе бір партияға жұмылып неге біз жұмыс жасамаймыз Бұл бұл іс бұл іс бір партияның ісі емес бір бірлестіктің ісі емес бұл бүкіл халықтың әртүрлі партиялар әртүрлі топтар мен әртүрлі көзқарастағы адамдардың шоғырланған жері біз сыймайтын етікке аяғымызды тықпайықшы жалпы халықтық болсын айтыңыз бауырым партия төменнен жасалмай әлемдік тәжірибе жоғарыдан жасалған ошақ партиялар партия пікірлестер ұйымы бұл бір тұтастың бір бөлігі деген латынның сөзі мынау инкубатордың балапаны емес әркімнің өресі бөлек білімі бөлек көзқарасы бөлек сондықтан бір партия деген сөзді ұмытыңдар бір партия деген сөз бірнеше партия болсын бір көзқараста болса мысалы осындай ұрлықшымен адал адам дос бола ма болмайды сол сияқты партияны бірнеше партия болады ол көп партиялық жүйе әлемдік тәжірибе ішінен кандидатқа бару керек соған жұмыс істейміз деп шыққан белсенді топтың жетекшісі мұрат оспановқа береміз ассалаумағалейкум ағайын біз бір нәрсені нақтылайықшы айтылып жатқандардың барлығы дұрыс бүкіл үміткерлерді жинауға тырысқанымыз да осы әйтпесе әрқайсысы әр жақта жүрді әрқайсысының ойын қоста бір бастан екі бас жақсы деп бекер айтпайды ғой ана кісінікі дұрыс мына кісінікі дұрыс емес деген әңгіме жоқ арыз жазсаң ол ә, одан түк шықпайды дегенде де ештеңе жоқ айналайындар мынандай бір жапырақ қағаз бар деген иә. бір жапырақ қағаз ауданға да жазайық облысқа да жазайық прокуратураға да жаз президентке де жат одан неменеге қызыл кеңірдек боласыздар бір біріңізбен сандардың темасы дұрыс па дұрыс жазайық қол қойып берейік аяғыңыз бар ручкіна қол қойып берейік барсын бәрі содан кейін жаңағы бір арнаға құйылады деп жатыр ғой дұрыс халықтың ортасынан шыққандардың бәрі өтті мен жалғыз инга жаңа қарындасым айтып оның бәрін тізетін болсақ көп бір беріктің өзі тауып береді ә, абзалдар тауып береді қанша заңсыздықтарды мұқалмаста одан да көп өйткені облыс бойынша көрдік мүмкіндігімізше халық келді байқаушы болып халықтың көзі ашылды бүгінгі айжанның қалай сөйлеп жатқанын көріп тұрсыздар неге ол ана іштегі жиналып қалғанның барлығы шығып жатыр ше қолдаушыларыңызды қараңыздар ырысбек аға инга даже мен өтірік айтып не істеймін мен әйгерім үшін шапқылағанмын мен шаңырақта тұрамын әйгерім өтпегеннен кейін бүкіл дауысты ингаға бұрдық мен железно білемін шаңыраққа инганың өткенін жүз пайыз білемін иә, жүз пайыз иә. орынбасардың да өткенін білемін мен бірақ оның барлығын айта бергеннен толық жоқ барлық жағына жазайық жаңа ағам айтқандай басқа жақтың үміткерлері бар жаңаөзенде мұратбайлар шырылдап жатыр шымкентте ә, шүкірлер шырылдап жатыр ертең келеді иә. таразда жанат қазақбай ағамыздың да студент алып келген дәлелдері көп барлығы жаңа бір ауыз сөзбен бір арнаға құйылады ғой барлығы же. бір партияның артына ешкім бірікпейді ол көзіміз жетті ғой неше жылдан бері ананың ауыз сасық, мынаның аяғы ісік басталады Халықта та сондай халық сондай мына сайлау халықты оятып алды қолдаушыларыңызды көріңіздер чаттар қайнап жатыр прямо біз белсенділер жолда қалдық мынау қолдаушылардың салыстырғанда жолда қалдық біз күнде кіріп не айтатынымызды білмейміз сол үшін сіздерді жинап жатқан себебіміз де сол оған ұйытқы болып жатқанда сол сайлаушыларыңыз сіздердің бастарыңызды жинап жатқан әйтпесе мұқтардың телефонын таппай, санжардың телефонын біреуден сұраймыз ал бүгін тамаша ғой міне бір уәде беріңіздер тек үміткерлер кім үшін депутаттыққа еш үміткер болдыңыздар халық үшін ба әлде ана жақта миллиондап айлық табу тегін тамақ ішу қаңғу үшін ба көрдіңіз ба осы жерде халық нені біледі бәрі өтті деп атқан себебім сол халық біз үшін барған азаматтарға деп дауыс берді сол үшін қазір шырылдап жатыр халық енді ол үшін анау иттің баларының салып берген зданиясын керегі қанша бір конференц зал тауып алыңыздар да жиналыңыздар керек жоқ олардың талқылап жатқаны халыққа керек бір мәселені алыңыз да талқылаңыз әлеуметтік жағдай ма бар орталарында сайрайтын бала оны жоқ деп ешкім санжардың еңбегін айта алмайды заңгер керек па жетеді заңгерлер мында да отыр міне заңгер неге мына жерден айғайлаймыз сол жерде отырып халыққа көрсетіңіздер халыққа мына иттің балдарына мынандай заңды бердік олардың шығарғаны мынау біздің заңды шығарып жатқан халық парламенті деп атаңыздар неге атамасыздар міне халық парламентінің шығарған заңы халыққа керегі сол халық сол кезде көреді мына азаматтардың барлығы халық үшін екеніне жүз пайыз сенетін болады сол кезде ұрлықшы мұғалім болмайды сүмелек мент болмайды есігімнің алдын күзететін менің оны ана үйіндегі әкесі түртеді маңдайынан ей иттің баласы мені қарап етіп беріп жүрсің мына халықты деп мына депутаттарды не қолдамадың сен иттің баласының кесірінен шықпады деп мен шығамын эфирге бүкіл сен шығып соны айтады біз халықты тәрбиелейік та бұл сайлаудың кепілі кім өзі біздің президентіміздің аты кім өзі міне осындай түсінікке келдік жаңа асекең айтпақшы оның шығарған жарлығының кімге керегі бар ештеңе өзгермесе ең бірінші талапты соған қояйық қаяқта сенің кепіл болғаның деп мына сайлауды заңсыз деп табылсын дейік байқаушылар жаңа инга айтып отыр ғой мен шығарып тастады е жетім қозының күнін кешеміз біз иә. жетім қозының күнін кешеміз неге өйткені біз тәуелсізбіз да оларға тәуелсіз байқаушымыз сол үшін сайлау заңының ішіне кіру керек комиссиясының құрамында неге отырмайды берік неге жан отырмайды неге арайым сияқты қыздар отырмайды жинап қалған нәрсе ғой оның бәрін талап етіп барып жаңа сайлау өткізді қоғам белсенділері отыру керек комиссияда ол да биыл бітеді уже жақсы бес жыл болған ассалаумағалейкум құрметті ағайын иә бізде де бесінші округта дәл осындай жағдай болды менің де байқаушыларымды шығарып күшпен тіпті әйел адамдарға да күш көрсетіп иә. шығарды да полицияшы шақырды мен түні бойы жүрдім ол рас бәрі түгел бірдей жағдай енді бізден халық нақты әрекет күтеді мен көп араласам кеше ана көп халық жиналған жерге бардым халық бізден әрекет күтеді сондықтан мен рысбек ағамыз айтқан ұсыныстарымен толығымен келісемін бірақ та менің ойым менің ойым біз бір датаны бекітіп митинг, иә. митингке ұйымдастыруға жалпы ұлттық митингке де ұйымдастыруға атсалысуымыз дұрыс дұрыс дұрыс өйткені өйткені бәріміздің көзіміз жетіп жатыр заңды түрде әлбетте бұл ана әрекеттерді біз жасауымыз керек бұл сөзсіз бірақ та халық көшеге шықпай өкінішке орай құлақ асатын мемлекет жоқпыз дұрыс па оған көзіміз жетті қазақтың бір аталы сөзі бар жігіттің екі сөйлегені өлгені деген сөз президент тоқаев мырза бізге ана қаңтар айында түгел халықтың алдына берген сұхбатында енді біз конституцияны бұзбаймыз сайлау әділ өтеді президенттік сайлау өз мерзімінде өтеді ал көрдік қой президенттік сайлауы мерзімнен тыс конституцияға қайшы жолмен алды өткізіп алды енді бәріміз үміттендік тіпті бұл қалай болса да біз отыз ана тәуелсіз кандидаттар кірсе онда жүйе өзгереді ал көрдік мына сайлауды көрдік иә тіптен мида сыймайтын осындай заңды бұзушылыққа барды сондықтан мен ұсынысым мен ана халықтық парламент болсын тағы бірдеме болсын мен оған кіруге дайынмын бармын бірақ та бір күнді біз белгілеп бекітіп сол жалпы ұлттық, митингіге дайындауға кірісейік менің ұсынысым осы бәріміз бірақ шақырайық бәріміз бірақ шақырайық бәріміздің талабымыз сол ғой нәтиже митингке бірақ біз жаңа кезеңдерді өтуіміз керек параллель өте берсін народный правительство выход мен келіспеймін және біз үкімет құрғалы жатқан жоқпыз біз халық парламентін құрғалы отырмыз екеуі екі бөлек үкімет деген бөлек ол правительство оны құру үшін де жаңағы парламент керек болады деген сияқты не президент бекіту керек шатыстырмай оны мына нәрселердің бәрі керек біріншіден биліктің өзін мойындату үшін ол үлкен мәні бар саяси тұрғыдан заңды тұрғыдан мойындату керек ол мойындап жатқан жоқ тән алып жатқан жоқ оны біз күштеп мойындатуымыз керек заңдарды конституцияны тарта отырып соттардың шешімдерін соттардың әрине сол жаққа қарай бұратындығын одан кейін соттар сол жаққа бұрғаннан кейін мұндай соттың керегі жоқ мұндай парламенттің не болмаса мұндай президенттің керек жоқ деген мәселелер өзіне барады ең соңғы талап егер президент тоқаев мына халықтың талабымен санаспаса осы ұрлықы заңсыз жалған халықты қорлаған алдаған сайлауды дұрыс деп есептейтін болса онда ол адамның өзінің билік басына кетуін талап етуге дейін барамыз кез келген қоғамдағы заңдылық осы оны жасыратын ештеңке жоқ президенттің өзіне тіреледі жауапкершілік біз қазір найзаны шығарып соны кезеніп отырмыз ол түсінсе мүмкін түзетеді түзетпесе ақыр соңында солай болады онда тек қана сайлауға ғана емес онда президенттің өзінің де сайлауының қалай өткенін білеміз оны да легитимді президент деп есептей алмаймыз сол сұрақ қайтадан өзінің алдына шығады өзі мәселеге айналады проблемаға біз алдағы сайлауға өткізу үшін заңдарды өзгерту талап етуіміз керек комиссияны өзгерту талап етуіміз керек содан кейін барып заңдарды жаңағы өзгерген заңдарменен дұрыс заңдармен шын мәніндегі тәуелсіз комиссияменен өткені сайлау өткізуіміз керек ал оның бәрін ұйымдастырту үшін соның бәріне құжаттар дайындау үшін халық парламенті керек ол жай ғана ойдан шығарыла салған нәрсе емес ол бір жел шығару үшін айтылып отырған жағдай емес ол жұмыс істейтін осы уақытқа дейін біз неге нәтижесіз келдік өткен жұмыс істейтін жұмылдыратын күш орталық болған жоқ соны құра алсақ халықтың тарапынан қолдау тапсақ біз осыны іске асыра аламыз ол үшін керек нәрсе ма иә <coughs> ассалаумағалейкум барлықтарыңа менің атым мейірхан Әбдіманап. мен 12-ші сайлау округі бойынша э, үміткер болып түстім осы заңсыздықтар айтылғанның бәрі сол жерде орын алды э, және біздің бақылау бойынша 12-ден 20-ға дейін ғана пайыз былай қатысушы болды явка дейді ғой одан аспайды ал енді ал, мына 11-де мысалға мына ағамыз түскен ә, оларда да сол 15-18 пайыз көрсеткіш ал бұлар енді қайдан 55-60 пайыз ол өз алдына иә оны қоялық менде нақты тағы бір ұсыныс па талап па ол неден болады мысалға қазір прокуратура мен ә, оның ана ешқандай мына реакция жасап жатқан жоқ әлеуметтік желілерге ә, ол э, бірден ары берден мені көріп қояды думан мұхаммедкәрімнің әлеуметтік желіде сөйлеген сөзін көріп оны соттап жатыр заңсыз тем более ол жайлы айтылды оны қайталамаймын оны көріп қояды ал мына заң бұзушылықтарды жаппай заң бұзушылықтарды көрмейді бұл үшін прокуратура өзі жауап беру керек облыстық прокурор аудандық прокурор мына берік асылов бас прокурор олардың бәрі егер қылмыстық іс қозғалмаса әкімшілік іс қозғалмаса олар бәрі отставкаға кету керек и міндетті түрде соны талап ету керек и және де мына орталық сайлау комиссиясының берік асылов ол да отставкаға кету керек облыстық сайлау комиссияның төрағалары олар да отставкаға кету керек міне жазаланбай ешқандай тіршілік алға жылжымайды олардан талап ету керек міндетті түрде олар осы іс қозғамаған үшін олар уже бастарымен жауап беру керек Осын талап ету керек енді мына жақта жұныс енді тыңдайық құрметті қауым менің аты ұлтанбаев мұса юсупұлы бақылаушымын тоғызыншы жылдан сол сайлаудан сайлап үш үш жылдан кейін мына бишанды жаңағы төраға қылып сайлап сондай істеп жатқан шаруамыз енді біз енді қысқаша мен айтсам мына мұндай мен сорақы сайлау көрген емеспін өзім төрт жүз сексен төртінші неде болдым участокте мұражайда алатау ауданында иә. ау центральный архив қой иә центральный архивте сағат таңғы жетіге дейін отырдық протокол алмай кеттік мұндай менде болған емес мен енді бақылаушының ішінде ең менің алдымда нағима деген үлкен кісі одан кейін үлкен кісі мен жасымалов біз бұндай сорақы мен көрген емеспін біз енді бұл сайлау кейін біздегі президенттік деңгей біз бақылаушы ұйым болып құрғаннан кейін президентке хат жаздық мұғалімдерді неге қатыстырмау керек деп одан кейін берік имашевтың үстінен екі рет хат жаздық екі сайлаудың арасында артынан әйтеуір біздің бақылаушының біздің қоғамның арқасында ол кісі орнынан кетті одан кейін былтыр енді жеке не қылсам өзім конституционный советті конституционный сотқа ауыстыру керек деген оның кәсібіне сол енді болмайды ал енді менің міне жасайын деп жатқан біз бұны тәуелсіз бақылаушымыз қоғамның несінде біз мынау сайлау мына неде бар изгерсомда конструкциясын өзгертуіміз керек осы конструкцияны өзгертпесек бізге бұл келесі сайлауда тура осы конструкцияға баруға болмайды одан кейін мен екі жыл болды Э, школа развития парламентаризма казахстан деген концепциясын жаздым енді оны кішкене мен өзім бір э, жеке жұмысымды финансирование күтіп отырмын оны мен көпті қауымға ортаға саламын структурасы болады дағы одан кейін сіздер сияқты бір белсенділер осыны алып басарсіздер болады деп ойлаймын ал енді тағы айта кетейін кім біздің ортамызда ол кісі жоқ екен ғой тренер ағалардың бәрінің несіне сөзіне қосыламын бұл сайлауды легитимді емес деп тану керек ең бастысы сол мен мына ағаның несіне кішкене қосымша бір минуттық нәрсе жаңа батыр қарындасымыз айтып кетті ғой ананы жазу мынаны жазу деген бос нәрсе болып жазылу керек прокуратураға басқаға рысбек сәрсенбай ағамызға үндеу осы жиналыстың үндеуін жазуды ол жердегі талаптарды көрсетуді сұраймын ол талаптар орындалмаған жағдайда қазақстан республикасының президенті сол өз жарлығына әдейі жасаған қасақана жасаған іс әрекеті деп санап ә, жаңағы қарындасым айтқандай екінші апрель күні жалпы ұлттық ә, бейбіт түрдегі наразылық ә, шеруіне митингі емес шеруіне халықты шақыруға барлықтарыңызға ұсыныс тастаймын осы үндеудің кірсін үндеудің ішіне кірсін деп талап етемін екінші жиырма екінші апрельге қою керек тыңдаңдар енді тыныш тихо тихо біз бағана біз бағанадан бері мен осы жинақ басталғанда келдім бізде жүз керек бар екен бәрі де керек біз бірден бүгінге дейін біздің жеңілісіміз қайдан келді мысалы мен үшінші округта бір мандатқа түстім менің әріптестерім отыр он бес күн өткеннен кейін ерболат басовтың үстінен іс қозғалған бірақ ол соңында және жеңімпаз болды мен ойлаймын біз жеңілген жоқпыз біздің рухымыз сынған жоқ бізде қазір бір ғана керек жоқ басқа керектің бәрі бар осы жиналыс біткеннен кейін біз әр әрдайым бүгінгі белсенділердің бәрін митингіге көріп жатырмыз өзінің бір кісілік сөзін айта алатын азаматтар мен азаматшалар Ертегі күні мен бағана топтан естіп келдім мысалы міне мұхтар тайжан санжар отыр және бірінші инга бар бірінші мысалы ел алдында жүрген ұл қыздарымыз бар бізде Бүгінде дейінгі отыз суретке өшіре бермеңдерші отыз жылдағы жеңілісімізде бізде көш бастайтын халықтың арасынан шыққан бір азамат солар бізді билік жеңіп алады әрдайым билік өзі ә, жақындаған кезде өз айтқанын істететін біз осыда біз қазір ертең санжарға ереміз десек сыртқа шыққаннан кейін тайжанға еретін болады одан кейін ырысбек ағаға еретін болады сонымен бізде ауызбіршілік жоқ ырысбек аға бұрыннан еріп келе жоқ бұрыннан ерсе де сол мысалы біз қазір барлығымыз осы ортада бір лидер дайындаңызшы кім болады ырысбек аға иә соның қосымшасын бөліп жармай біз ары қарай жүрсек халық бағана халық парламенті деген бұл бүтін халықаралық мен өзім <laughs> қытайдан келген қандастарымыздың міне жиырма төрт жыл болды осы ортада келе жатырмын өзім заңгермін демек біздің артымызда төрт мыңдай шеттен келген этникалық қазағымыз бар соның пәлен миллионы дауыс берген бірақ бәрі ұрланды иә. біздің жеңісіміз лигада жеңген жоқ басқа да жеңген жоқ біздің қолымызда дәлелдейтіндей бірде бір айғақ жоқ тек әлеуметтік желіде болып болды біздің жеңісіміз қашан қазақ ауызбіршілік болған күні бізде жеңіс болды дұрыс болды одан басқа жеңіс жоқ бізде біз отыз жыл әлгі бодандалған қой құсап бір жерге апарып көгендесе сонымен жүрдік ең соңында кешегі палау таратып жатқан жердегі біздің жеңісіміз емес ол жеңісіміз қазақтың тұғыры сол екен біз жығылғанбыз қашан <coughs> бүгін бағана топта жазылды бір топ құрылды мен сонда отырмын менің айтар едім мен неге халыққа есеп беру үшін бүгінге дейін бәдигүл не үшін халықтың арасында келе жатыр деген сұраққа жауап беру үшін түстім депутат болайын деп түскен жоқпын бірақ менің жүрегімде бәлигүл жеңді барлығыңыз жеңдіңіздер біз бір қазақтың азаматына егер сол азаматты құрметтеп сол көшке ере алсақ онда жеңісіміз тіпті армаймыз біз одан кейін нені құрсақ та болады тоқаевқа айтсақ та болады ананы айтсақ та біз бәріне жол бердік емес па кешегі отыз жылда <coughs> назарбаевтың бүгінгідей тағдырға жеткізгеніне осы халық елу пайыз кінәріміз бердік мен де бердім жолды сіздер де бердіңіздер сосын кейінгі тоқаев отырды оған да жол бердік кешегі сайлаудың басталмай тұрып заңсыздық болғаны декларация тапсырған кезде солардың бәрінде қылмыс да өтті ұры да өтті қары да өтті үндемедік сол неге көтерілмедік үндемей бір айды өткіздік сайлауға түстік нәтижесін өзіміз білдік осылай болатын енді келіп ары қарай бізде бір ғана көшбасы болса біз бәрін жеңеміз оппозиция жоқ деп айтпаңыз оппозиция біз біз белсенді оппозиция жоқ деп айтпаңыз оппозиция деген не ол орысша басқа тілде емес бізде ел қалауын сүйетін халық осы қазақтың бәрінің бойында қазақтың қаны ағып жатыр бәрі мықты бірақ өміршілік жоқ деп айтамыз тек қана жоқ біздің қазақта сіз емес ол қазақ ауызбіршілік осы қақпадан шыққаннан кейін болса біз жеңеміз қазір мұнда ассалаумағалейкум ағайын мен думан мұхаммедкәрімнің әкесі едім осы жерге мен өзі ұлымды жақтайын деп келген жоқ шығып тұрған жоқпын сіздерден айтып өтініш жасаймын деп мен мына бәріңізді қолдайын деп келдім осында міне тәуелсіз депутатпыз деп бәріңіз түстіңіздер бірақ өтпей қалдыңыздар бұған бір жағынан мына қарапайым біз де кінәліміз қарапайым халық та кінәліміз біз кезінде өзіміз ауызбіршілігімізді көрсетіп ана грузиндер ұқсап ана қырғыздар ұқсап шыға алмадық мен соған ішім ашиды алтау ала болса ауыздағы кетеді төртеу түгел болса төбелегі келеді дейді жаңа менің мына қарындасым дұрыс айтып тұр Бәрі дұрыс айтып тұр ауызбіршілікте болайық бір кісіні шығарыңыздар сол кісіге бағынайық ана аманат неге жеңді олар сол өздерінің ұры президенттерін жақтап өйткені олардың қолында қазір ақша бар ертең тоқаев кетсе олар біліп отыр сіздер келіп ақшасын тартып аласыздар бұл жерде бәленбай миллиард ақша айланып жатыр соны кешегі думанды ұстаған полицейлер де мойындап отыр аға бұл деген керемет ақша айланып жатыр ғой одан айырылып қалады байлықтарынан олар сіздерге бола жүрген жоқ сіздердің ақшаларыңызды алып құл қылып ұстағысы келеді қашанғы жүреміз қазағым ау халқым ау айналып кетейін деп бәрлеріңізге рахмет бәрін жыртығымызды жамап өз жұртымызды өзіміз жамап арттарынан еріп қолдап жүргені мына белсенділер болып жүрген жігіттердің бәрі азамат қазақтың ұл қыздары жаңа қарындасын дұрыс айтты рахмет бәрілеріңізге саясатқа сіз алып келдіңіз мені деп сөйтсе мен емес мына кісі екен ғой <laughs> алып көркөне бәке аға батырдың әкесінің қолын ұста сәлеметсіздер аққауым менің есімім нұрғали фамилиям сағынбаев мен үшінші округтан түспен тәуелсіз кандидатпын негізі мен бүгінгі мына сайлауға түскен үшін мені ешкім таныған жоқ та білмейді шынын айту керек мен бірақ та жоқ білетін жігіттер бар ғой бірақ та көпшілік білмейді сіздер кешірім сұраймын айтайын дегенім он тоғызыншы жылы мына сайлау болғанда таныстық бәрі көп мына жерде белсенділермен тәуелсіз бақылаушылар құрдық құрылтайында мына азаматтар бар мына жерде куәгерлер қатысқандар бар сол кезден бастап мен атсалыстым бірақ та көлеңкеде жүрдім көмектестім әрқашан араларыңа келемін әкеші маған куәлікті кеттім өзім саған протоколды алып келемін ешкімді сүйреген жоқпын оперші группа ешқашан келген жоқ өйткені заңды білем азаматтық борышымды орындадым соны әрқашан протоколды алатын соны мұғалімдер жолатпайтын өйткені сол мектепте балаларым оқитын айтамын қатыспаңдар мына пікірге олар қалай есептейді оған шаруалары болмасын деп бірақ та енді осы түстім ғой өзім кәне тігіп көрейінші не болады екен өз басыма сол жалғасып жатыр осы жол тіпті көбейді бұрын бір ән саран түссе көрінбей қалушы еді енді қазір біз неше 600 участка 120 адам кіріп кеттік па тәуелсіз болып айналып келгенде бәрі әйгілі болып шықты көпшілік көріп жатыр айтайын дегенім не мына сайлаудың алдында мен жариялаған соң балаларым екі қызым бар басқа жоқ нақты айтайықшы қазір қазір қазір қазір мұқият сұрақ қоямын қазір соларға айт мен түскелі жатыр ертең әкелерің сынайды жамандайды кірделеді бірақ та дедім мен білгелі осы депутаттар 99-2004 жыл баламалы сайлағанбыз сол кезде ол кісілер сайланды мен айттым оларға тағы «Ә, билікте жүрген адамдар танимыз ғой бәріміз туыстар бар сендерге не болды темір үзетін азамат едіңдер неге сендер қайысып қазір бір осал жеріміз бар деді бәріңе қатынасты бар тыңдап одан кейін жауап беріңіздер өздеріңіз біздің осал жеріміз мына ұрпақ мына інім бар бауырым бар соған кеселі тиеді соны ескеріп отырып мен мына додаға түскен екі қызды жинап алдым сендер қурап дедім балаларым сендер жолдарың кеседі мен сындыру үшін мүлкін сендер өлім жазына шейін барады ойнамаңдар деді он минут ойланыңдар деді мұқият тыңдаңыздар ойланып екі қыз да қолын көтерді мен айттым былай көрсетсеңдер жеткілікті әкеңе қарсы жүрмейсіңдер ғой бірақ та сендердің өмірлерін қойып отырмын тігіп отырмын деді соны ескере отырып мына ағамыз отыр бауырын жоғал отыр ғой міне ағамыз бауырын жоғал неден сол саяси дүниеден ғой мен екі қызды тіктім сіздер тіктей аласыздар ма алдарынан өттім батасын үлкендерін алған жоқ үлкендер маған 95 бесінші жылы айтқан ей шешең кім жерлейді ұрпақ қалған жоқ сен осылай шықсаң деп оған да көндім бірақ та шешем кетті көрмей ақ қойсын мен өлгенімді мына екі қызды тіктім шындығын айтып отыр ол ақиқат ана жол пресс конференциядан айттым осы Батырда отырды не тігесіздер сіздер жаңа ағамыз айта, өмірін өмірін тіге ма тағы ұрпақтарын тіге ма мен соны айтып отырмын жариялап бүгін ашық бетімді аштым ешқандай үнсіз болмайды. ешқандай көлеңкеде жүрмей мен жарияладым бүгін тыңдап отырмын сондықтан өткенде де конференция бергенде дувановқа алғашқы рет политомнан шықтым айттым сергей дедім это моя пресса первое вообще публичное выступление сұрақтар қой батыр екеумізге жеңіл жеңіл бірақ та айтайын дегенім сонда жаппай айттым сайлауға ертең дедім совет өкіметіне міне міне менің құрдастарым отыр үлкендер бәріміз ант бердік қой дедім совет өкімет бірақ та енді қазақстанға ант берейікші ертең дауысқа шығайық еркектер әйелдер емес әйелдер келеді білем ғой бақылаушы бол үлкендер келеді қарттар дауысын береді сағат жетіде қаз қаз болып жастарды шығармайық жетеді деді Бұлтыры қаңтар жетте жастар шықты деп қырылды енді артта тұру керек Олар үйден шығармаңдар үндеу шақырса да шығартпаңдар біз шығуымыз керек мына буын Асайт асадық қой ұрпақ қалды ғой не қорқасыздар мына жаппай шығайық ертең мына міне үлкендер отыр мына үлкен жастар отырсын мына үлкен қарттар шықсын ертең шеруге шығайық жаппай мына жастарды үйде қалдырайық ұрпақ қалдырайық конституция жастар шақырып отырған жоқ мына бәріміз көндіріп отыр ғой неден қорқасыздар мен екі қызды тіктім немере сүйген жоқ бірақ та тіктім өздерінің батасын алып қайтсе де міне ақиқат барып екі қыздан сұраңыз шындық сонда иә. бірақ та не тігіп отырса сол сұрақты өздеріңізге қойыңыздар аяғына шейін жүресіздер ме жарқын болашақ қазақтың азаттығы үшін жоқ қоямыз ба осы жерде әңгіме отыз жыл келе жатыр мына ағамыздың інісі айтты өзгеріс жасаймыз деді ішінен бірақ кетті көрмеген үшін ақиқат сол сол сабақты алайық рахмет сіздерге бері сайлауға қатыстым біраз тәжірибем бар сондықтан айтайын деген біз бес күн уже жоғалттық сайлау заңды болып саналатын он күннен кейін он тоғыз өтіп кетті Айнұр, жаңағы хат жазатын болсақ э, арызданатын болсақ неше күнде жауап береді он бес заң бойынша прокуратура соның талабын бір күн немесе екі күн деп қояйық та содан кейін митинг бес күннен кешіктік бізді заңды заңсыз деп тану мүмкін емес сайлауды заңсыз деп тану мүмкін емес одан кейін ол уже заңда жазылған неше рет соттасып қанша комиссия мүшесімен соттасып келген адам менде ешқайсысын жеңе алмадым видеоға түсіріп өліп қалған адам дауыс бергенін басқасын бәрін дәлелдеп шықтым бірақ жеңе алмаған өте дұрыс мен де көргенмін бәрін дұрыс дұрыс сондықтан осы сайлау процесі жайлы әңгіме айтайықшы жаңа өкіметке ренішіміз қара қазандай білем бәрімізді жиналып жатыр мына жерде эмоцияға берілмей ақылға салып осы жерде қадам қадаммен бір күн екі күн бір сағат қанша күтеміз қанша уақыт қай күні қандай уақытта қандай қозғалыс жасаймыз соны келсек басында кім болады қасында кім болады артында кім тұрады солар нақты нақты сөйлесейік та не езіп жіберіп расыгер ана кісілердің миы ашып кетті ғой бағанадан әр учаскеде болған жағдайларды қолдаймын иә солай келісіп алайық кім қалай айта алады қазір басын бастап соны дұрыстап нақтылап митинг митинг дегенде вообще үкімет те қорқып керек емес митинг деген кездесу деген сөз ағылшын тілінде сайлауға наразылық дейміз иә, наразылық сайлауға байланысты оған дейін қандай шешім қабылдайды уақыт көрсетеді ол шешім қабылдап өзгерсе ол митингіні біз сайлауды қолдау митингісі жасай саламыз солай иә. ғой иә. олай болмаса онда жаңағы талаптарменен біз сексен алты наразылық білдіруге сөз сұрақ жоқ қой босқа ұсыныс болса айтыңыз қысқа ғана қысқа ғана барлық наразылық айтылды мен оны қайталап айтпай ақ қояйын менің аты жөнім шәкемірқызы ақмарал Менің үшінші алматы жатқан кандидат болдым мұғаліммін нөмір жүз жетпіс үшінші мектеп лицейде мұғалім болып жұмыс істеймін енді айтады ғой бір құмалақ бір қарын май шірітеді барлық мұғалімді қаралаудың қажет жоқ бағып отырсыздар сайлау комиссиясының мүшесі болсаңыздар болмай неге отырасыздар сайлау деген атты жарияланды ма сайлау комиссиясы болыңыздар бүкіл тәуелсіз бақылаушылардың саны 600 жүзге дейін жеткіздіріңіздер сайлау комиссиясы мүшелерінің арасында отырғызыңыздар олар да қол қойсын олар да әр протоколға қол қойып есепке қатыссын алыстан үш метрден аңдып отырған түкте қажеті жоқ қағаздардың барлығы араласып қазір кеше ғана екі жүз тоғызыншы мектепте жүз алпыс бірінші участокта бір бір пачка қағаздан тәуелсіз менен барған тәуелсіз бақылаушы біреуі ғана басқа ешкім айта алмаған өйткені алтыдан бастап қорқыта бастайды сендер неге отырсыңдар үйлеріңе қайтыңдар бала шағаларың бар таңертеңге дейін беріледі таңертең ілініп қойылады қайтыңдар деп полиция мен кмб менен қорқыта бастайды ана жерде отырған әйелдер не істейді бір ғана әйел айтқан мен тәуелсіз бақылаушы ретінде талап етемін ермұрат бапидің қағаздарын санаңызшы деп соны санаған кезде ішінен бірнеше қағаз артық шыққан ішінде менің де қағаздарым бар жарамсыз қағаздар бар инганың және жиенбай мырзаның қағаздары шыққан мен ойлаймын бізге сайлауды қайтадан өткізуге рұқсат бермейтін сияқты менің ойым менің ойым бірақ біз талап ете аламыз ана қатталған хаттар ашылып ішінде қағаздар саналсын ішінде қолдардың кім қойылғаны көрінсін сонда ғана кішкене осы шындыққа былай мен айтайын минут бірде бір рет хаттар ешқашан ашылған емес тексерілген емес жақсы орындар беріліп жатыр ондайды айтып жатыр ма өзіңіз айтып жатырмыз жоқ белгілі енді қорытындысы бір минут мына кейбір азаматтар сұрап тұр сондықтан қазір жаңа негізгі шешім үш соны дауысқа салып алайық мен мына мұхтар сөйлемей жатыр мұхтар бір шұғыл шаруасы иә ағайын менде өте бір не екі сағат отырмын мен қол қойдым мен қолдаймын болды жарай ма қазір былай жіберіңіздерші әйтпесе екі сағат болды ана жерде адамдар қазір мұхтар бар кезде қазір дауысқа салайын. давайте давайте сөйтейік иә уже түсіністі жоқ ұсыныс түсірген негізінде қабылдамаса ұсыныс жинады содан кейін жалғастырамыз жақсы ма жақсы мына бүгінгі талқыланған мәселелерге байланысты осы жиын осы жерде қанша адам отырмыз жүз отыздай адам ба отырмыз сайлауға байланысты қатысқан азаматтар мен азаматшалар мынандай шешім қабылдайды бірінші екі мың жылғы он тоғыз кезектен тыс өткізілген парламент мәжілісі мен мәслихаттарының сайлауын негізсіз заңсыз лас сайлау деп есептейміз дұрыс оның нәтижесі көзбояушылыққа өтірікке негізделген сондықтан да сайлау комиссияларының қандай деңгейде болмасын шешімдерін негізсіз деп санаймыз дұрыс дұрыс азаматтардың конституциялық құқығы бұзылған заңдар бойынша өткендіктен де бұл сайлауды тағы да заңсыз деп санаймыз келісеміз нәтижесі нөл жаңадан сайлау өткізілуін талап етеміз ол сайлауды заңдарды түзеткеннен кейін сайлау комиссияларын орталық сайлау комиссиясынан бастап ауыстырғаннан кейін қайтадан таза сайлау өткізуді талап етеміз оған дейін қазақстан билігі жеткілікті президент бар сенаты бар үкіметі бар парламенті тоқтап қалмайды қоғамдық өмір саяси өмір тоқтап қалмайды экономика ақсап қалмайды солай ғой солай солай сондықтан қажет жағдайда президенттің өзінің аса қажет жағдайда заңдар шығаруына назарбаевтан қалған дәстүрі бар үшінмен заңдар шығара тұрады парламент биліктегі ең жауапты орган шын мәнінде халықтың билігі саналады халық өкілдері отыратын жер қазіргі парламент ол аманаттықтардың иә. және президент әкімшілігінің қалауымен ғана өтіп отырған адамдардың парламенті болған отыр солай ғой сондықтан мұндай парламенттің мұндай биліктің қазақстан үшін ешқандай қажеттілігі жоқ біз сайлауды негізсіз жалған лас сайлау деп танимыз қайталап айтқан нүкте жаңа сайлау өткізілсін осы ұсынысты қолдайтындарыңыз қол көтеріңіз қолдаймыз одан кейін шерудің күні парламентті құру мәселесін талқыладық қажет па құрылсын ба халық парламенті құрылсын деген жолдастар қол көтерейік мырзалар ханымдар бір ауыздан бір ауыздан думан Кәрім. дереу босатылсын иә заңсыз қамалып отыр ол туралы талдап айту қажет па жоқ жоқ сондықтан думан Кәрім түрмеден дереу босатылсын босатылсын одан ендігі мәселе жиырма сегізінші наурыз алдын ала бүкіл халықтық митингі өткізілетін күн болсын бейбіт шеру бейбіт жиын қазақстанның барлық қалаларындағы белсенділердің үміткерлердің болған барлық адамдардың қолдауын сұраймыз алдын ала ескерту жасаймыз алдын ала алдын ала ескерту береміз заң талаптарына сәйкес егер заң талаптарын бергенімізге қарамастан бұрынғыдай рұқсат етпейтін болса онда біз рұқсат етілмеген митингі тұрғысында өткіземіз солай ма уақытысын қосымша хабарлайық айтайық уақытын белгілеу сағат он бірге ма қай кезге белгілейміз бірақ соңынша біз енді басқа басқа күнде мүмкін емес жоқ жоқ кешке сағатта жеті жеті жұмыстан жақсы бұл бұл мәселе ескеріліп онда жұмыстан кейінгі уақытқа сағат беске беске жексенбі болу керек жоқ сенбі жексенбіге келмейді өйткені уақыт ертесіне бір ақ күн қалады жақсы қазір аспан жиырма сегізі күні ауызашарды екеуі екі бөлек нәрсе ауызашарды наурызды көріп жүрміз ғой ертең әр жерге келіп балауға таласып жатса масқара болады бір екіншіден ауыз аша ол өзінің жөнімен болу керек ұсыныс бар барлығыңызға ризашылық білдіремін азаматтығымыз оянып келе жатыр мен айтсам таң атқанша айтатын әңгімем бар қонаев қаласында болған жағдай алматы облысында он бірінші округта рысбек сәрсенбаев э, сайланбайды деген бір адам бар ма мына жерде жоқ бір адам бар ма бұл кісі жеңіске жеткенінде жеткенде күмәнданып тұрған бірде бір адам жоқ енді ол туралы мен ұзақ айтуыма болады мына қазіргі шараларға байланысты рекемен қоса қазір жұмыс жасайтын нақты бір топ құрылса нақты жұмыс жасайтын адамдар бұл сіз іздеп звондап жүрмейтін өздері келіп мен кірісемін түлек кірісемін айтқаныңызды ақылдасып шешейік деп өйткені әдеттегі жағдай кім шақырды кім кім ұйымдастырды таңертең үйді полиция қамайды да бір адамды бастық етіп жүрген адамды ұстаса шараның бәрі бос қалады сол ойында сондықтан кез келген уақытта қайсымызды алып кетсе де басқа адамдар шараны жалғастырып ә, алып кететіндей болу керек үйге сығылмай қашпай менің құдалығым бар еді менің давлением көтеріліп кетті мен немеремді қарайтын адам жоқ деп сөйтпей сылтау таппай егер шынайы жаңағы мына азамат айтқан мен сол сөзіне келісемін ешқайсымыз нөміріміз келген нөмірінен артық емес қазір бір сын сағаты келді егер мен бұдан кейін жұмысымнан айырыламын дүкенімді жауып тастайды баламды мемлекеттік қызметтен кетіреді деп қарап отырсаңыздар бұл елде ешнәрсе өзгермейді жетеді енді мен айтатыным көп тағы бір нәрсе өтініш елімізде білімді білікті шынайы шыншыл заңгерлер телефонымды айтамын хабарласыңыздар мына жоғарғы сотқа конституциялық сотқа басқа органдарға жасайтын шағымымыз бір жерден шықсын қоятын талабымыз бірдей болсын нақты болсын көп қазір талқылаудың қажеті жоқ мына сайлауды заңды деп ешбір адам мойындамайды біз ел екенімізді халық екенімізді көрсете білуіміз керек қазір шегінсек болды осы мына парламентке жаңадан жасақталған тырнақшадағы парламентке біз жұмыс жасауға мүмкіндік бермейміз олар заңды сайланған парламент емес дұрыс айтасыз сондықтан бұл жерде көп тағы бір нәрсе бар бұлар енді бәрібір бізге мүмкіндік бермей Арғары ары өздерінше қимылдаса заңда көрсетілген өзгеріс бойынша қазір отзыв депутатского мандата деген бар иә. шынайы халық сайламаған Э, депутаттарды қайтадан олардың мандатын э, тартып алу үшін халық өзі э, бастама көтеріп қол жинап сондай мандаттарын тартып алу құқылы оны да ойластырайын сосын құрмет сосын құрметті баспасөз құралдары журналистерге үндеу айтамын бұдан былай бұдан былай мына өтірік мандат алғандарды халық қалаулысы деген атауды тоқтатыңыздар прекратите называть этих э, я не знаю, этих воров избранниками народа. Это не избранники народа. Люди, которые прошли выборы в результате фальсификации, в результате фатального воровства, в результате вакханалии, которые творили избиркомы под руководством администрации президента, не имеют права называться избранниками народа. Ну, кто, кто и поэтому я обращаюсь, э, кто не услышит, перевожу специально к честным юристам, к честным журналистам. Прекратите лгать. Давайте вот мы действительно объединимся. Я предлагаю создать рабочую группу юристов, которые готовы работать над подготовкой иска в Верховный суд и другие инстанции. И с тем, чтобы мы действительно могли... Э, мы пока действуем в правовом поле. Господин президент, господин руководитель администрации президента. Господа КНБ, МВД, сейчас еще не поздно. Все рычаги, все механизмы у вас есть, все инструменты у вас есть. Сейчас, в тот момент, когда мы на данный момент не имеем на руках протоколы территориальных избирательных комиссий, которые не получены, которые под различными предлогами не выданы самим участникам избирательного процесса. Бұл жерде Конституция 17-ші бабы бұзылып отыр. Кез келген азамат өз мүддесі, өз мүддесіне тиесілі құжаттарды алуға, сол құжаттармен танысуға э, құқылы. Кандидат Рысбек Сәрсенбай 11 округта келіп, округтік комиссияның төрайымын айтты жарайды сенім білдірген адамдарға бермейді екенсіздер осы округтағы сайлаудың нәтижесі менің қолыма беріңіздер мен кандидат келіп тұрмын деген кезде бас тартты енді ондай мысал әрқайсымызда әрқайсымызда бар енді бұндай жағдайда қазір мемлекеттік құрылымдарда мына сайлауды тоқтатуға барлық мүмкіндік бар нәтижесін қайта қарауды талап етеміз мына ұлттық қауіп ұлтқа қауіп төндіріп тұрған комитет бәріміз бүгін мына қауіпсіздік кеңесі деген бар біздегі бұл органдардың бәрі жалған бұл біздің елдегі полиция сот прокуратура кмб кмб ең қылмыскерлер тобы ең жемқорлар тобы оған бәріңіз келісесіздер ғой деймін иә. ал енді бірақ та сонда да солардың назарына әлі кеш емес қазір қазір бір дұрыс шешім қабылдану керек мына сайлауды заңсыз деп тану жөнінде сіздер ресми өздеріңіз шешім қабылдаңыздар орталық сайлау комиссиямен барлығымыз бірге отырып мына тығырықтан мына дағдарыстан дұрыс шешім іздеп табыңыздар халықтың наразылығы шектен шықпай тұрған кезде ассалаумағалейкум армысыздар ағайын біраз нәрсе айтылды енді жаңағы митингі жасаймыз деп жатырмыз халық парламентті құрамыз деп жатырмыз бұның бәрі өте дұрыс нәрсе өте дұрыс нәрсе өйткені біз әрекетсіз отырсақ билік айтады болды халық шулады шулады бір бір жерге жиналып алыпты бір жүз шақты адам жиын өткізді сонымен таратып болды бітті дейді кариннің өзі өткен жолы мазақ қылған жоқ па ана бір журналистке берген сұхбатында карин айтты ғой анау президент сайлауының алдында е бір адам жинап бір өзі блок құрамыз депті де соның артынан ісі жоқ тарап кетті деп тура сондай әңгіме болып жүрмесін тағы да карин бізді мазақтап жүрмесін сол үшін нақтылы жұмыс істеймін деген азаматтар осы жерге тізімдеріңізді телефон нөмірлеріңізді қалдырыңыздар міне рысбек ағамыз отыр ғой енді арасында ақсақал осы кісіге бағынайық бәріміз жаңағыдай кеттік кеттік бас басымызға мен сөйлеймін деп мен сөйлеймін деп міне жиынның тоз тозын шығарып жібердік аяғына келіп сондықтан нақтылы бір адамның енді ол бір адамға жаңағы тоқаев назарбаев сияқты болып сол кісіге не қылу емес жалпы ортамыздан сайлайық дұрыс дұрыс сосын әңгіме бізде ауызбіршіліктің жоқтығында анау орыс тілді анау пәлен анау кезінде билікке қызмет еткен боқаев андай тайжан мындай ырысбек сәрсенбай мындай ол әңгіменің бәрін тоқтатайық осы жолы осы бір әңгімені тоқтат бір ауызбіршілікке келейікші мен де жақтыртпайтын адамдарым бар осы жерде бірақ десе де осы жолы бәрін соның бәрін жиып қойып сырып қойып мына жалғыз жауымыз мына билікпен ғана күресейікші дұрыс бір бірімізбен күресіп болдық отыз жыл бойы сондықтан бүгін біраз кандидаттар шақырған келмей қалды біраз кандидаттар бар келсін бәрі жаңа тайжанға асықпай кет десем енді асығып кетті асықпау керек басқа жұмыстың бәрін сиырып қояйықшы бір бес күн бес күн уақытымыз ке міне бес күнде біздің міне жиырма тоғызында бітеді деп жатыр мына срогымыз соңғы дейін жұмыс жасайық міне қазір жиындық кеттік енді ертең бір бірімізді осы таппай қалып жүрмейік сондықтан бүгін кешке жиналайық ертең де жиналайық митингіні қай жерде өткіземіз сағат нешеде өткіземіз соның бәрін ақылдасайық күнде күнде жиналайық иә. осымен бітіп қалмасын жиырма сегізі күні болады митингі деп сонда митингінің қайда болатынын таппай қалып жүрмейік сондықтан бүгіннен бастап жиналып қазір аға мына жерге телефон нөмірлерін барлығыңыз кім қатысады кім осы жұмысты атқарады барлығымыз жиналайық телефонымызды қалдырайық сосын ертеңгі жиналыс қай жерде өткіземіз ертең де жиналайық ертең де талқылайық осы мәселені күнде күнде жиырма тоғызда дейін осы мәселені талқылап шешейік басқа кандидаттардың бәріне хабарланыңыздар кімдер бар айман тұрсынхан неге келмеді басқа жеке рысбекханға дауыс ұрланған жоқ мен өзім жаңағы аумақтық сайлау комиссиясынан қарадым протоколды көрдім алғадайдікі қайда ол ұрланды аймандікі ұрланды кім мұхаммеджанов кім ана мұрат Ол ұрланды бәрі ұрланды бәрі келсін бәрі осы сайлаудың әділ өтпеген барлығы айтсын бір төрт бес кандидат қана емес бүкіл кандидаттар жер жерде облыста кандидаттар келсін ертең барлығын шақырайық барлығымыз келіп осы бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарғанда ғана біз билікті жеңе аламыз әйтпесе тоз тоз болып әрқайсымыз өзіміздің амбициямызды көтеріп менің осы амбициям бар деп жүре берсек ешқандай өнім жоқ билік тағы да жеңеді біз тағы жеңілеміз айтар ең нақтысы осы ғой давай санжар тыңдайықшы енді біз осы 19 күні түнде мұрат адам деген жігіт танитын болсаңыздар біздің төртінші округ бойынша кандидат екеуміз осы сотқа жүгінген болатынбыз енді бүгін сағат төртте қарастырылатын болады мен ең басты айтып кетейін дегенім мен байқағаным мына билік әрқашанда халықтың аяғын шалып кез келген сайлауда лақтырып кететіні бар еді енді мен байқап отырсам өз шалысып тура халықтың астында қалып қойып жатыр да мен дәл солай сезіндім мына сіздер тыңдай отырып бағана бері сондықтан сол сәтті жаңағы босқа алмай өзіміздің талабымызды жеткізіп шынымен басымызды қосатын бір осындай бір мәселе керек еді сол дәл биліктің өзі ақ бізге жасап берген момент момент моменті иә. келіп тұр да сондықтан соны біз жаңағы бірігіп іске асырайық сол үшін сізге баршаңызға алғыс айтқан басымды иемін санжар ертеңгі күні билік мындай күй санжар сен сотта жеңдің айналайын сен депутат бола ғой деп. сондай жағдайда биліктің жағынан еш ешқайсымыз біз сенің сотыңа қолдап барамыз мүмкін сен жеңесің сол кезде билік саған айтуы да мүмкін иә сен енді аузың жаба қой айналайын сен депутат боласың қалғандарына қосылма билік іріткі салады ғой неше түрлі иә иә, иә. жүз пайыз халық өте орынды мәселе иә. ол кезде санжар бір минут ол кезде санжардың қолында неприкосновенность болады да ортамызда жүретін болады да жоқ иә, жоқ сол кезде лаш кетпеймін лаш кетпеймін дәл осылай жиналып өзіміз шешім қабылдайтын боламыз барамын ба бармаймын ба шынымен мен ол жаққа депутат ешқашан аналардың ортасында өзім отырып депутат болғым келіп тұрған жоқ шынымды айтсам сондықтан оны өзім соны жиырма сегізінде болады жаңағы бейбіт шеруді қолдайсың ба жиырма сегізді қолдаймыз елімізде инстаграм парақшаларыңызда адам көп шақырасыз ба шақырамын заңды түрде өткізейік шақырамын заңды түрде жібереді сол кезде шақырасыз заңды ана жақтан ұсыныс айтқан ассалаумағалейкум ағайындар менің аты жөнім жан шыңғыс мен думан мұхаммедкерімді жақсы таныған менің участогімнан түсіп жатыр екеуміз баталов және саяжай мафиясы деген кинода түсіргенбіз ол жерде айта беретін болсақ заңсыз әрекеттер көп болды мен сайлауға қатыспай жатып менің участогімді ауыстырып тастады ол туралы айтпай ақ қояйын өйткені мен бұл жерде депутаттыққа өтпей сағысынып тұрған адамдар үшін келген жоқпын ауылда тұратын сағысынған бізді сайлаушылар үшін келді. өзім үшін де емес мен қазір отыз берсем мен екінші орында тұрмын мен депутат болып кете аламын бірақ мен депутат болуға көңілім тұрған жоқ мен халық үшін келдім сол үшін айтамын мен сіздер айтып жатсыздар қазір жаппай не митингке шығайық бүйтейік сөйтейік деп қазір митинг болады осы жерде жүз адам шығады менің ұсынысым былай қазір рысбек аға сіздің үндеуіңізді қағазға шығарып шын мәнінде осы депутаттыққа үміткерлер өздерінің сайлаушыларына ауылға жабыстырма таратсын иә. халық білсін базарда араласын біз сияқты біз агитацияда жүріп базардағы адамдарға таратсын өйткені халық наразы халықтың сағысынып отыр ол бізден басқа үміттенетін адамдар жоқ сөз сөйлеп сөйлеп келді. бізде ауызбіршілік жоқ екені рас бір бірімізді бөлеміз жан шыңғыс анандай анау мынандай деп халықты ойлап отырмыз менің де артымда халық тұр саяжайда ауылда тұратын думан Мұхаммедкердің әкесінің өзі саяжайда тұрады төрт жарым жыл бойы оны да білеміз сол үшін менің ұсынысым былай кандидаттар өздерінің арттарында сайлаушыларым бар деп тұр ғой маған дауыс берген осы кісінің үндеуін алсын қағазбен рысбек ағамыздың соны апарып жабыстырып таратсын өйткені көп адамда ватсап жоқ ауылда тұратын адамдарда интернет жоқ осындай митинг болмаса ол жүз адам ештеңке шешпейді ұсынысым осы айтпақшы айтпақшы бір, бір минут мына кім біледі ғой заңгерлер мына он күн деген он күнде ана ол ана жұмыс күндері саналу керек қой шындығында иә ана он тоғыздан жиырма тоғызында бітеді деген нәрсе емес болуы керек шығар он күн жұмыс күні ана үш үлгеру керек иә басқа сыртқа шығайық өйткені мына ғой ертең ертең он екіде ертең рақыштың фильмінің камерасы болады сезам кинотеатрында он екіде соған екі екпе сөзді соңында кездесейік чатқа жазыңдаршы чатқа 12'de Kayseri'de bunlar Sana dörtlü, kalan son. Oğlan bari, sonra değil, cumhur da bari. Anlıyor. Zaten kolum gidin adamdan eşit kalmış. Zorluk bir bakıdasın. Kulüket, kulüket. ал осы енді эфирімізді аяқтаймыз қош сау болыңыздар таратыңыздар комментарийларыңызды жазыңыздар лайктарыңызды қойыңыздар эфирде кездескенше <laughs> қалайсыз